Good job. 上，左腿记住，蓝 <laughs> 色，记住，哈哈哈住了。 Lily, are your eyes okay? I'm looking at it. 嗯。